là nó thì jalan jalan ramai sekali Ikat jualan dong tu pertanda waktu kita di seri bebean dewasa C sudah berakhir. Kami persilahkan untuk menurunkan layangannya. Ada di sisi sebelah timur 014. juga bermanuver di Bukit Teletabis. Biasanya kalau di Denpasar, di Bali, hanya pecukan yang bermanuver. Russian Borussia. ada kosong dua kosong tiga satu empat kosong kosong lima dan silakan bangun yang melalui tidak bisa kami pantau di sini saya kedebut penonton pakai koper empat dua dua enam kosong dua kosong dua dua tiga lima puluh dua delapan satu dua delapan dua tiga lima tujuh dua delapan sembilan empat sembilan satu empat sembilan tiga empat sembilan empat empat sembilan empat enam tujuh satu satu kosong enam tiga lima satu satu lima delapan delapan kosong sembilan dua tujuh tiga Mikro layak nane sane dan mancing Mengkori politik Sane sapun miak ini mengudal mengegoreng aparat